Vyksta pamoka, mokytojas taip, galvo, ką čia blėt pakvietus atsakinėt. Mhm. Petriukas taip sėdi ramus, o visą laiką gročiu dešimtukus gauna, mokytojas nervuotas, blemba, pyksta, galvoja, kaip čia ta Petriukas, blemba, prie galvos. Mhm. Petriukas sako, klausyk, tas, nu mokytojau, sako, žiūrėk dabar, įsivaizduok situaciją, eini mišku, sako, randi dvi krūvas, viena krūva pinigų, kita proto. Ką renkiesi? Petriukas, <laughs> tai aišku, sako, pinigus. A, sako, nu va, protą reikia imti, o ne pinigus. Sako, mokytau, nu žinot, kam ko trūksta, tas tą ir ima. Tas, blėt, visas raudonas, susinervinęs, pašmiuknį gelį atvertė, debilas, blėt, užrašė, nahui padavė, Petriukas įtašė, karočiui, sio. Parvaro namo, atsiverčia Petriukas pašmiuknį gelę, tėvam rodyt, blėt, žiūri, debilas įrašyta. Paėmė ragelį, skambina mokytojui. Tai, tai, klausau, Labą dieną, mokytojau, labą dieną. Žinokit, e, nesusipratimas, tokios yra. Nu, pasirašė, tai pasirašė, tai pažmių knygelio pažymį, pamiršot įrašyti, neturiu ką tėvam parodyti.